procedimiento que se está utilizando para las importaciones es el siguiente entonces ellos deben coger este archivo o sea lo primero que hacemos es ir a un archivo base que se, que se le quedó en un programa de Excel y entonces simplemente vamos al archivo base lo abrimos listo después de tenerlo abierto después de tenerlo abierto entonces nos ubicamos en habilitamos el contenido le damos clic acá en crear la factura y entonces lo que hacemos es simplemente darle clic en, datos desde texto y ahora lo que vamos a hacer es simplemente lo, vamos y lo buscamos allá mismo vamos y buscamos el archivo que nos mandó drogas entonces en este caso tenemos este archivo plano que lo manda en tipo DAT eso lo selecciono y lo importo ¿Qué, hago en este caso? Le digo que está delimitado, le doy siguiente, le digo que está por comas, le doy siguiente. Eh, todo lo dejo general y lo que hago es que en la parte del, del, código, del código de barras, lo selecciono y le digo que ese va a ser tipo texto para que no me dañe el código de barras. Prácticamente, ¿qué hace? Me crea en una nueva tabla que le vamos a decir acá y le voy a aceptar. Ya, ya queda ya creado con este archivo simplemente cojo y lo doy shift lo doy shift eh, lo, paso aquí control c le voy a importación me ubico en la, en la celda que está aquí bueno yo entonces cojo todo esto y lo abro pues, para que para que ustedes lo vean fácilmente entonces me ubico en la celda A2 y le doy control V bueno, para que ustedes lo identifiquen lo cuál es el procedimiento que se hace acá, entonces aquí yo normalmente entonces después de haberlo pegado, lo que hacemos es ocultar todo esto, eh, ocultamos este código, no lo necesitan ellos, ellos mismos lo hacen, ellos lo ocultan, la cantidad, bueno, todo esto lo, ajustan al tamaño que necesitan, eh, este precio anterior no lo necesita, el IVA sí lo necesitamos porque para el cálculo lo necesitamos trabajar, el descuento no lo necesitamos, código barra lo dejamos, ocultamos estas cuatro columnas hasta aquí, lo voy a ocultar. Esto de la rentabilidad lo dejamos ahí y esto lo organizamos. Ah. Entonces, que hacen ellos? Ellos llegan y cogen y organizan este archivo y comienzan a mirar. Eh, bueno, este código de corte de drogas y esta fecha no lo necesitan, no, no lo necesitan. Ocultar. Ahí este pues el número de la factura tampoco lo necesitan, realmente necesitan en la descripción. Ocultar. Bueno, ¿qué hacen ellos? Ellos llegan y organizan y este dato se lo dejan al día, o sea, eso se lo deja perfecto. ¿Qué quiere decir? Ellos llegan y arreglan el nombre, entonces llegan y acá y dicen, no, esto no es el 2 que es la vital entonces llegan y ponen acá, le borran el nombre, le quitan el 2 vienen aquí y dicen, bueno, el costo va a ser tanto, si por ejemplo esto había que dividirlo en dos, entonces ellos cogen este valor, lo cogen, ellos ya lo hacen, ya lo saben hacer bien, lo dividen en 200, listo, y el sistema automáticamente pues, digamos que se hace a 5.000, dicen, no, yo voy a trabajar con una utilidad del 50, entonces él le da automáticamente dando el precio de venta. Ellos hacen todo el proceso y el, sentido es que le van a dejar esto así como está este archivo. Ahora, yo con eso que hago yo cojo y creo mis referencias o sea copio la información a la, plantilla de referencias y de una vez con ese mismo archivo creo las facturas entonces yo le voy a, enviar el archivo tanto de la creación de referencias como este archivo como está pues para que a ver si podemos hacer un archivo que haga lo siguiente que cuando ellos tengan el archivo de importación este archivo de importación no tengan que ni que crear las referencias ni que crear la factura sino que simplemente lo importen allá el sistema solamente suba las referencias que no existen en el sistema. O sea que si por ejemplo la referencia, encuentra la referencia y ya existe, pues para que la sube, no la, no la sube, simplemente sube las que faltan y crea la factura pues con las referencias y ya queda listo. Entonces eh, le envío eso para que si es tan amable y ya le envío el archivo anexo con la base de datos. Muchas gracias.